igång. Det första jag gör kanske inte är att visa snusen va, även om man är en god göteborgare. Hej! <clears throat> Nej, lite mer chill kanske. Tja! Hej och välkommen till min Youtube-kanal! Hello! Min första vlogg. Jag vet inte riktigt vad ska man säga, ska man säga att det är en vlogg? because it sounds so serious. Okay. Välkommen till min Youtube-kanal. Välkommen till mitt klipp. Jag heter Hanna och det här är mitt första klipp här på Youtube. Eh, det ska bli jättespännande att få ha en egen kanal där jag kommer lägga upp videos varje torsdag. Jag har aldrig själv kollat på Youtube och följt folk så jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig men eh, jag tänker att ni får hjälpa mig med det. Ni får guida mig in the eh, social media world, you know. I det här första klippet så kommer jag berätta lite mer om mig själv och vem jag är och hur det kommer sig att jag startar en eh, Youtube-kanal. Tänker jag, det är liksom första uppbyggnaden på första avsnittet. Sen får vi liksom finjustera. Ni får hjälpa mig, jag hjälper er. Ge och ta, give and take. Varm. Jag måste ta mina byxor. Okej, okay, vem är jag? Jag heter Hanna. På Instagram heter jag Hanna Oliero. Ifall det är någon som har sett my eh, face. Eh, jag ska förklara lite grann vem jag är helt enkelt. 2013 eh, så var jag med i ett tv-program, realityserie. Jag vill inte säga dokusåpa för att det känns för cheesy men ja. Ett tv-program som heter Biggest Loser. Där var jag med och kom på en sjätte plats. Vilket var en väldigt spännande upplevelse. Och i samband med det så började jag instagramma och fick då nya följare, typ. Jag visste inte riktigt vad Instagram var först, men ja, jag började få folk som ville följa mig. Och under sommaren 2013 så myntade jag ett uttryck som heter Size Lycklig. Och på den vägen började det kan man säga. Size Lycklig har idag på Instagram, som är under den hashtaggen Size Lycklig, har över 46 000 bilder under sig. Så det är superhäftigt att det är många som, eh, som gillar det. 2014 så började jag föreläsa runt hela Sverige om min resa i Biggest Loser och framförallt då hur jag kom fram till Size Lycklig. Men jag älskar verkligen att tala och prata framför människor och fick möta fantastiska människor under de resorna jag gjorde. Eh, sommaren 2015 så skrev jag en debattartikel för SVT Opinion som heter eh, Var finns alla plus size modeller? Den artikeln eh, gjorde att jag fick väldigt mycket fler följare och den har lästs över vad jag tror en kvarts miljon gånger. Så den, eh, den blev väldigt uppmärksammad. Det var väldigt roligt. Eh, och när jag skrev den då så det fanns inte på samma sätt som det finns idag plus size modeller. Så att, eh, det var väldigt häftigt. Ni kan googla på vad finns alla plus size modeller. Så får ni fram den. Jag har alltså då skrivit på min Instagram sedan 2013. Där jag skriver mycket om psykisk ohälsa, kroppspositivism, framförallt så skriver jag typ bara om hur det är att vara en människa. Jag skriver väldigt mycket från hjärtat och saker som jag tror att många känner igen sig i utan att man behöver kanske kategorisera. Kategori... Utan att man behöver kategorisera det så mycket. Eh, alltså ser man hur svettig jag är? Jag har som sagt aldrig liksom kollat på Youtube själv. Alltså jag kollar ju på Youtube såklart på typ musikvideos och typ söta hundar. Men jag följer liksom inte YouTube-profiler så jag vet inte riktigt hur man gör. Jag har frågat några av mina bästa vänner som är superduktiga på YouTube och följer massa människor. Så att de har gett mig lite tips. Jag har även fått jättefina tips ifrån er hur det ska se ut, hur det ska vara. Men jag tänker liksom, jag börjar med att köra ett avsnitt i veckan. Ni får komma med synpunkter om hur ni tycker att avsnittet har varit eller hur, vad, vad som saknas eller vad ni vill ha mer av. Och så får vi typ göra det här tillsammans, tänker jag. För att jag vet inte riktigt. <laughs> Låter det som en, låter det som en bra plan? Nu tänker jag att ni svarar här i Youtube-kameran. Come on, I wanna hear it. Låter det bra? Ja. ja. Nu har jag berättat lite grann om mig och nu kommer då era frågor om vad ni vill veta om mig. I Youtube-språk så kallas detta för Q&A. tror jag. Questions and answers antar jag att det betyder. So here is my questions and answers. Fråga nummer ett. Hur ser ditt drömbröllop ut? Stort. Nej, jag vet inte. Jag och Johan har pratat om det och vår dröm är ju att det ska vara kul. Alltså det är typ det, det, det jag vill mest. Det vi båda vill mest. Att det ska vara som en rolig fest. Att folk ska vara glada. Och att min klänning ska vara freaking awesome. Jag vill ha ett fotobooth. Det vill jag. Jag hade en idé. Det är liksom ingen som har nappat på den här idén i typ varken Johan eller typ någon annan, men jag tycker den är superkul. Hur kul hade det inte varit ifall man tar dit en tatuerare som, och så ska vi ha typ en familjeklenods, ni vet, så här märke, familjemärke. Och så har vi en tatuerare som tatuerar in våran familjeklenod på alla gäster. inte det? Nej. Nej. Den reaktionen Eh, eh, gjorde Johan också. Alltså, det, nej. Han tycker inte att det var kul. Så att det blir ingen... Nej. Det kanske blir en gnuggis. En gnuggis-tatuering som man får där. Fråga nummer två. Jag kan känna att jag missar mycket eftersom att jag inte har så många vänner där jag bor. Framförallt nu på sommaren. Kan du känna så någon gång och hur hanterar du det? Well, that's the story of my life, honey. Um, jag känner väl inte att jag missar så jättemycket. Alltså så, jag gör mycket det jag själv vill, men jag känner ju en väldigt stor saknad eftersom jag inte har så många vänner kvar. Eh, jag har alltid haft ett stort socialt kontaktnät och idag har jag väl inte det. Vilket är en stor konsekvens av många delar men framförallt för att jag varit utmattad och varit vänskaper har varit någonting som jag inte prioriterat så högt, som kanske prioriterat fel många gånger. Och det har gjort många av mina vänner ledsna och gjort att de har tröttnat. Så att jag har inte så många vänner kvar. Och hur har jag hanterat det? Alltså, någonstans så har det fått vara, det har fått vara en, ett pris jag har fått betala för att kunna må bra igen. Och jag har inte så svårt att träffa nya människor så jag tror inte att det är... Det är klart att jag saknar många av mina gamla vänner som jag hade som inte längre finns kvar. Men eh, någonstans så faktiskt går mitt välmående före. Och där tror jag, det är nog så som jag hanterar det. Att tänka att mitt välmående måste alltid gå först. Och det har det gjort för mig de senaste tre åren. Ehm, ja. En annan stor sak som jag skrivit mycket om på min Instagram är att jag blev utbränd, eller utmattad, eh, för två år sedan. När jag jobbade som butikschef i en klädbutik. Många delar av mig förändrades i och med utmattningen som jag fortfarande än idag inte har liksom kommit ur kan man säga. Nämn en händelse i livet som har påverkat dig mycket och förändrat din syn på livet. Ja, det första skulle jag väl säga är eh, Biggest Loser. Det förändrade mig jättemycket i min, alltså i min personliga utveckling. Jag lärde mig extremt mycket av att vara där. Framförallt så fick man en tro på sig själv som man inte haft innan. Det var jättestor påverkan. Sen så var det jätte, jättestor påverkan när jag träffade Johan mm, för tre år sedan. Han har hjälpt mig och påverkat mig enormt mycket. Enormt mycket. Så alltså, det är också en stor, stor grej. Vad står det i din förlovningsring? I min förlovningsring så står det, först står det vårt datum då som var den 1 juli 2016, sen så står det du är magisk och sen så står det Johan. Och i Johans ring så står det först datum, sen står det du är självklar och sen står det Hanna. Hur kommer det sig att du startar en Youtube-kanal nu? Bra fråga! hur kommer det sig att jag är typ 10 år efter alla andra i hela världen? Nej. Det är faktiskt tack vare er som jag startade en YouTube-kanal. Jag har väl aldrig tänkt riktigt att jag har tid och energi för det. Nu känner jag att jag har det. Och jag hade en sån här, man kunde ju fråga på Instagram numera. Och så hade jag en sån frågegrej för typ en vecka sedan. Drygt två veckor sedan. Och då så fick jag flera frågor varför jag inte har en YouTube-kanal. Och jag kunde inte riktigt besvara den frågan. Varför har jag inte det? Nej, okej okay, det kanske tar mycket tid. Ja, jo. Och så insåg jag att jag pendlar ju rätt långt varje dag jag åker bil. Men så tänkte jag att om jag börjar pendla med buss istället, då hinner jag ju sån eh, redigera filmer och sånt på bussen då. Så att jag ska testa detta. Förhoppningsvis går det alldeles utmärkt och hoppas jag. Love you. Skit att det inte är en fråga. Love, love, love you. <laughs> Right back. Det är så himla häftigt att ni finns i mitt liv. God, I love you guys. Om du hade makt att förändra vad du än ville i världen, vad skulle du då förändra? Oj. Jag skulle nog vilja att psykisk ohälsa såg som vilket annat sjukdomstillstånd som helst. Att det var som att jag brutit benet, typ. Jag har en psykisk förkylning. Eh, det hade jag önskat. Att alla fick vård i tid. Att psykisk ohälsa togs på allvar och att det alla former. Alltså från liksom diagnoser och den biten till vardagsångest, eller vad man säger. Att det var mer eh, socialt accepterat. Det hade jag väl önskat. Sen, alltså om jag hade makt att förändra vad jag ville i världen. Det är klart att jag inte vet att det finns fattigdom eller eh, liksom rasism. Jag hade önskat av hela mitt hjärta att det inte fanns ett parti i Sverige som eh, typ är det största som har rasistisk bakgrund som är ett rasistiskt parti. Det hade jag kunnat önska. Men eh, psykisk ohälsa, att det skulle ses som liksom någonting normalt, det, det hade jag tyckt. Eller normalt. Jo, men det är normalt. Det hade jag velat. Mm. Vad är dina topp tre bästa butiker för kläder? PS, tack för att du förgyller mitt flöde. Mina favoritbutiker, eller märken, eller ja. För det första är det ASOS, som är mitt absoluta favoritmärke som ni, många av er vet. Där jag köper typ 95% av alla mina kläder. Eh, på andra plats kommer Vila. Jag tycker de har mycket snygga kläder. Jag vet inte ens om de finns kvar längre eller om det är typ Vermoda. Jag är inte jätteinsatt. Ja, Vila tycker jag är ett bra märke. Och sedan Sissi. Det var där jag var butikschef för två år sedan. De har mycket snygga, det är en plus size butik. De har mycket snygga kläder. Var ser du dig om tio år? Plus du är awesome. Ja, vad ser man om tio år? mängder av olika ställen. Vad hade jag velat jobba med? Jag hade velat jobba, alltså antingen att jag velat vara egenföretagare, jobba med föreläsningar, skriva en bok det är ett jättestort dröm jag har. Jag hade också kunnat tänka mig jobba kompetensutveckling, utveckla företag, projektledning, alltså antingen eget eller inom ett företag. Vara gift med Johan, bo i ett hus, ha en hund. Hur lång är du? Jag är 180 centimeter vad läste du för linje på gymnasiet? Du är bäst. Tack så mycket för att du är så snäll. Eh, jag läste musik på gymnasiet med inriktning eh, sång. Har ni planerat att skaffa barn? Vi har pratat om det, ja. Vi vill det, ja. Vi har absolut inte planerat för det. Eh, vad är din sammanfattade åsikt om Biggest Loser? Och hur ser du på konceptet Biggest Loser idag? Biggest Loser för mig var en eh, fantastisk upplevelse. Alltså ur viktnedgångs och ätstörningssynvinkel så var det inte det. Om man kollar på liksom statistik så har typ alla som varit med i Biggest gått upp, typ allt de har gått ner. Men det var fantastiskt ur en personlig synvinkel. Det var liksom första gången som man satsade på sig själv. Jag var 20 år när jag åkte, jag visste inte så mycket om världen. Det var liksom mitt livs äventyr då. Själva programidén att man gör liksom TV av övervikt är ingenting som jag står bakom idag, även om jag tyckte att det var superhäftigt då. Vad jag inte rekommenderar är någon som ser sig som ätstörd att åka dit. Det triggar mycket, kan trigga mycket ätstörningar om man är där, för man fokuserar väldigt, väldigt mycket på träning och vikt. Om man tänker på konceptet Biggest Loser idag, jag har själv inte sett någon annan säsong än min egen. <laughs> Eh, varken innan eller efter. Jag kan inte svara på hur de andra säsongerna är, för det har jag ingen aning om. Men jag tycker vår säsong var väldigt fin för att vi fick en väldigt fina relationer till varandra. Vad var det första tecknet på att du var utbränd? Eh, ja, bra fråga. Jag tappade faktiskt hörseln. Jag hade precis blivit butikschef. Jag hade bara jobbat som butikschef i typ en månad tror jag. Och eh, så blev jag som att jag hade ett jättestort lock för öronen kan man säga. Har du några fobier? Jag hatar fötter. Framförallt hatar jag mina egna fötter. Det är liksom, jag har fobi mot mina egna fötter. Nej, jag vill inte gå i terapi om det, jag vill inte prata om det. Bara, det bara är så. Så, so, over and out. Jag har ingen fråga, jag vill bara säga att jag älskar att följa dig. Ah! Tack så jättemycket för dem, den kommentaren. Jag blir jätteglad. Och jag älskar att ni finns så nära och är så himla fina. Bra på att stötta. Ehm, det här var de frågorna som jag... Jag tog bort mina inlägg för att inte jag kunde svara på fler frågor utan nu kände jag att det räckte. Eh, så jag hoppas att ni känner att ni har fått en bättre bild av mig. Ni får gärna kommentera och sådär hur, hur ni vill att inläggen ska vara upplagda och vad ni, vill, eh, vad ni vill prata om och vad ni vill se och höra och sådär. Jag önskar er en eh, superbra dag och att ni tar hand om er. Puss puss! Hallå!